Central European Jamboard, gdzie mamy nie tylko Europie, to jest Liban, jest Egipt, są wszystkie kraje świata z wszystkich kontynentów i można wypić kawę, zjeść hałwę, całe dobrodziejstwo jakie tylko się może zdarzyć światowe tutaj jest. Patrzcie co tu się dzieje. Małpa prosto z Libanu. Tylko dziś we Wrocławiu na grobli Central European Jambo 2016. man must die. Why I love so